ahlan wa sahlan wa marhaban bikum li si yew askan gi wa DG waxon ne duñu mëna bokku ci élection yi ci diwanu Dakaru wa conseil constitutionnel néna leen deet dañuy bokku direct news moko bind ak natangom di feusel ne wa conseil constitutionnel néna ñu yew askan bi dañuy bokku ci élection yi li ci journal bi gis modi ndax loi la buñu teural wala menace sonko yek ñi andal motax gañi dagal leen fruit yi ni ñu ko défé dafay niru daane ko ku momu am nday ak ku momu amul nday ñaari coalition yépp doole ci romi di benn bokk yaakar mi li bi amul rëkk rëkk ci national bi momitam wali dañu ko yew askan bi listam bi amoon rëx-rëx ci département bu ndakaaru moom itam wàlli dina leen ko coalition yi ñu jàppee ne ay néew gi doole lañu moom nee na ñu leen du ngeen mën a lu ci mel gëm sa bopp bu bugaan gi ànd ndawle bu sëriñ buub jàmmi gox bi bu fadel baro mamadou diop de coura ba ci adama fay ñoom duñu mën a bokk ci élection yi juróom ñaari saa jël nañu dogalu yeewi askan bi ak benn bokk yaakaar gungee leen ci élection yi ne dañuy bokk lépp nag fexe ba jàmm mën a am ci réew mi ak pression bi leen ousmane sonko ak ñoñom teggoon ci réew mi ñu fekkat xibaar bi ci réew mi quotidien mu ñuy xibaar ne saa ji nañu ñaari liste yi enquête yene kay ne ko juróom ñaari sages yi décidé nañu décision ba modi liste yewi ak benno ñoom dañuy bokk lu melni gëm sa bop and ndawle bu serigne bu and jëf wa jëfal sénégal ba ci nasru ak jammi gox yi ak yeneen recours yu duggoon ñoom ñëpp dañ leen rejeté alintine bu Afrika jom sentene maa ngi rafetlu dogalu conseil constitutionnel ndax dal lay am dal lay and ci réew mi andi jàmm ci politique gi ca jamono ji mu koy waxee waa coalition ar sénégal li ñu jàpp bëggam ko moo di aw dil bi dox ci diggante ñaari coalition yi di benn bokk yaakaar ak yewees askan bi mo am di ak baara yëgoo vox populi ne ko monté atte gu rafet la gu jaar yoon go xam ne ñaari saas yi dogal nañu ko démb ci ñaari lisi mudi benno bokk yaakaar mi rona fande ci national gi ak yeewi askan gi naroon fande ci département bu dakar ca jamono juñ leen joxee dogalu man nañu bokk ci élection yi journal vox ni ñu xamal ne dëcc fal ca la jëlee dogalu moom soppi ci lisi ba ñi bàyyeek ñi gedd ku ci larang mu surnal la remplaçant journal l'évidence ne saas yi décidé nañu ngir yeewi ak benno bokk yaakaar bokk si du ko nañu ñoom juróom ñaari saas yi ko ba nañu dogal waye yewi bi ñu démissioné won ci seeni nit manam dañoo gedd ñu wut ay remplaçant ñu leen wut ci seeni togg ci jamono jojé wa benn bokk yaakaar ñoom itam ñu ngi jékalat seen liste seydou kassama alentine ba ci njaga sil di rafetlu dogalu conseil constitutionnel ci jamono jojé recours yu bari fere won ci yenen parti ñoom ñëpp dañu leen du ngeen mëna bokku ci élection yi juroom ñaari saasi jël nañ dogal les éco moko bind moom itam ay dogal bobé ñoom wa ar sénégal néna na dogalu baara yëgoo la ak lu mëna xew journal le mandat yene kay nañu dogal bi tas na yaakaaru wa DG e décret de direction générale des élections ndax li ñu bëggoon bu ko conseil constitutionnel daganaloon ci réew mi moo élection législative askan bi seetaan ak tàccu moo leen war le témoigne ak alerte yéene kaay mi bind gannaaw dogalu dëggal ne askan bi dafa war a bokk ci élection recours yi ngir annuler liste benno bokk yaakaar gi ci national gi conseil constitutionnel moom itam annulé na recours bi waa nañu ousmane sonko ak gaayam conseil constitutionnel jox na leen dëgg ci ndakaaru waaye li ñu bëggoon moo liste national bu benno bokk yaakaar bi bañ a ci élection yi loolee gaañi nee leen mënta li mënta nekk modi di Ousmane Sonko bëggul réew mi am dal Mimi Touré moo ko wax mu ngi ko wax waa Soursoa nañu Ousmane Sonko li mu yaakaar ñaan réew mi bañ nekk ci dal su ko defee li bëgg ci réew mi mu am li conseil constitutionnel dogal ci ñaari lis yi li ci le vrai journal gis modi di xalal nañu njiitu réew Macky Sall troisième mandat dogalu bàyyi gaañi ñu bokk ci élection yi moo di dogal bu ndaw bi beneen dogal bi ñëwagul waaye moo dogalu majeur bi nga xam bu yegsee gaañi duñ ci man dara wal fajir yéene kay nañu ko askan bi tàccu conseil conseil constitutionnel defoon ko ci local yi defar ko ci législative yi nañu ko def di joy modi bes bi conseil constitutionnel di jël lu bayyi njiitu réew Macky Sall mu bokk ci élection yi boba dinañu joy dëtt te duñu ci man dara ci gàttal kaddu la boo xam neex na gaa ci jamono ji waaye dañu ko posone li xew ci réew mi jamono ji ci ay faatoo ko bakkan yuy rot yu bari mbaadu poson la bu ñu xëpp ci réew mi vox bobil nañu bu weesoo li nit ñi faat tali bi itam ma ngay defi mëninam juróomi nit ñu faatu ak juróomi nit ñu ame gaañu gaañu yu metti ci ñaari woto yu mbëkkante ca yoonu kaolax ba yefi démbu la xew fay tolloog dëkk bu ñu naan gàmbul ca jamono jooje ca biir RTS amna na ci ay agent yoo xam ne am nay sambabo yu leen menacé de mort abibu mbay ca la bokk abba saw ak kii di isa coro gay xaasimu ba mi ñu ne moo fàtte ki ne gay ci pikinerie di journal les ko yéene kay nañu fanweeru paak ak juróom ñaar yi mu ko jam démb police ànd ak moom ba ca place ba jox ko paak ak kawsu mu leen di wan nan la doon jamee ki ne ba mu faato bi mu koy def sax àndut ak sogo moom waa ci ay jooy la ko jeexale nee na bi ci saagam la ko génnee ba noppi maska wu sol kas jabaram jamu doon ngénte taxoon ko mu def lu nu mel ay mbokam yobbu nañu ko kërëm li faatu ci réew mi ñi leen di faat ñaarel bu ñu leen ba japp leen journal bés bi mu xamal ne affaireu mariage mo koy waral ku bëgg ta jabaram mbaa mu bëgg ci télé soxnam mu am soxlaay par mo waral jëf ju ñaaw ji némé ko ci réew mi di faral di am firnde gi mo di faatu mata maktar ndjay mi ñu faatoon sëfëram bi ko faatoon bëggoon sagal jabaram mo ko taxoon def lu ñu mel ki ne gay ba ko faat bëggoon sagal jabaram ci vinte moo ko tax def lu ñu mel maître khalina di expert en politique de sécurité intérieure di wax journal bi ne état bi ci pression sociale gi gaañi teg borom kër yi moo waral li waral askan bi ji agression yi waral yi lañu askan yi ñu mu jaadu ci ci réew mi ku ci nekk nga a def ba mucc ci fitnaay réew ray yu bari ba di ñu ne ki mu ngi journal bi xëy bind ci wu li bi nañu mu jabaram bi am doom li mu ci bëgg def ko sol yu ni mel ba ci mayam a def jëf yu mel ay mi de ci benn gérante bu ñu naan M Mbay ca la jëkk dem ñëkk ñëkkul ko ba waaji jox fa 2 millions ca la fa jógee booru 18 mu dem ca palaasu ki liggéey sàcc fa 3 millions 500 fa tax dikkaat ci jëf ju ñaaw ji xaasimu ba def di ñu wax de mu ni police wàccee seen kër ga jël nañu yaayu xaasimu ba mi faat ki liggéey yóbbu ca kaso ga keroog tudd ko imam bi doon tudd doom ji journal lox nañu dafa mujjee gedd ndaje mi xaasimu ba defere nañu ko jabaram ji mu bëggoon a ay mbokkam récupéré nañu ko ca jamono ji ñu waxe insécurité gi ci réew mi journal turbine mu ngi xibaar benn ndaw suñu naan kumba Coulibaly fukki at ak ñeent la am dëkk ca Kër Massar dafa xëy na mër kenn gisu ko tey la ci juróomi fan